TVC no ar. O Hub Inspiration Day durante o Minas Digital Summit foi uma grande oportunidade para grandes empresas e startups. O The Bakery, um programa de inovação do Reino Unido e parceiro do governo de Minas, realizou uma dinâmica para conectar as empresas, gerar negócios e promover inovação. Confere aí como foi. The idea of the Inspiration Day is to make sure that companies can see the art of the possible. Big corporates find it very difficult to know what to innovate around. And this kind of day helps them see amazing startups that are doing incredible things in their sector or in adjacent sectors and can help them see, well, I didn't even know that technology existed. If I knew that, then this would be the problem that I would look to try and solve in my business. So these kinds of days help them see not just the technology opportunities, but the power of the entrepreneurs and the energy that you can get from working with amazing innovative startups. O nosso objetivo é tentar trazer o que há de melhor no mundo para Minas Gerais. Então a gente acha que a gente não é o maior expert em inovação no Hub, a gente é humilde, para isso a gente buscou referências no mundo inteiro, a gente encontrou a The Bakery, a primeira aceleradora de desafios corporativos do mundo, que a gente acredita que o governo fazendo isso, ele é um motor de mudança da cultura de negócios em Minas Gerais, porque inovar é arriscado, mas se as empresas não inovarem é pior, porque elas vão ficar paradas no tempo e elas vão quebrar, elas vão deixar de existir. Então o que a gente quer é fazer uma revolução mesmo em Minas Gerais. A The Bakery ela tem uma metodologia única, validada e que evoluiu ao longo desses últimos seis anos. Né? A gente foi como a gente disse, é a primeira aceleradora de inovação corporativa baseada em desafios do mundo e essa metodologia ainda é única no mundo. Né? Então a gente está trazendo uma, uma tecnologia validada que a gente ajudou as maiores empresas e, e, e grandes corporações do mundo a inovar rapidamente, como a Unilever, né, BMW e outras. E a gente está trazendo isso para dentro desse ecossistema mineiro para chacoalhar as pessoas, né, o ecossistema de grandes corporações e de startups aqui, fazer essa conexão e trazer essa eficiência né, para implementar inovação é, dentro dessas grandes empresas que hoje estão aqui? Bom, nós somos uma empresa que investe muito em tecnologia e inovação. E o que a gente procura num evento desse, que é uma iniciativa muito bacana do governo de Minas, é exatamente né, procurar alguma, buscar alguma oportunidade, alguma nova tecnologia que possa ser associado ao nosso negócio e que venha somar. No nosso negócio, que é relacionamento com clientes, é muito importante a tecnologia, porque ela está vindo para facilitar exatamente essa relação dos clientes que nos contratam junto ao seu consumidor final. Tem que sempre assumir a pior premissa, né? Sendo a pior premissa, pelo menos a gente implantar um pouquinho de, de conhecimento né, sobre essa cultura de startup, inovação né, na, na, na, na vida dos C-Levels, a gente já está com a missão garantida. Mas quem quiser fechar contrato com a gente, estamos abertos a investimento <laughs> também tá tudo aí. Mas a gente espera realmente impactar né, esses, essas pessoas para eles poderem ver, é, ter mais noção de que essa, essa metodologia, né, startups, é, é o futuro e eles precisam se adequar a isso também.